रेकर्ड गरेर आज भनेको चाहिँ कसरी हामी अब तपाईँ बढ्ने किनभने तपाईँ अब एउटा ठुलो इन्डस्ट्रीमा ठुलो इन्डस्ट्रीमा तपाईँ छिर्नु भएको छ है एउटा कुरा तपाईँ केही क्लियर हुनुहोस् भने तपाईँले पनि टेस्ट गरेको पनि भन्नुभयो होइन र अझै पनि अब यो इन्डस्ट्रीमा नै केही गर्छु भनेर तपाईँ जुन लागि पर्नु भएको छ है सो यो चाहिँ एउटा ठुलो इन्डस्ट्री हो अनि यो इन्डस्ट्रीमा पनि तपाईँ जाँदै गर्दाखेरि के के कुराहरू तपाईँले मेन्टेन गर्नुपर्छ के के कुरा तपाईँले बनाउनुपर्छ के के कुरा तपाईँले सिक्नुपर्छ होइन अनि त्यो कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है सो तपाईँले अब इन्टरनेट मार्केटिङ इन्टरनेट मार्केटर भन्ने शब्द पनि सुन्नुभयो होला पक्कै पनि है सो नेट अड्किरहेछ सर तपाईँकोमा सुनिराख्नु छ ओके सो इन्टरनेट मार्केटिङ भन्ने शब्द त तपाईँले सुन्नुभएको छ नि है हजुर so as a internet marketing marketer है तपाईँ इन्टरनेट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ र इन्टरनेट मार्केटर भइसके पछाडि एकदम मैले अब तपाईँले बेसिकदेखि गाइड गर्दै एडभान्स लेभलमा लानुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ इभन यो इन्डस्ट्रीमा आउँदाखेरि कसरी आफ्नो सबै कुराहरू मेन्टेन गर्ने प्रोफाइलदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री कुराहरू कसरी मेन्टेन गर्ने त्यो कुराहरू हामीलाई चाहिँ त्यति सजिलैसँग सिकाइँदैन थियो र मेरो चाहिँ चाहना छ कि जो नयाँ आउनुहुन्छ जो नयाँ चाहिँ स्टार्टअप गर्न खोज्नुहुन्छ यो इन्डस्ट्रीमा उहाँहरूलाई चाहिँ सही ढङ्ग र सही ठाउँमा चाहिँ गाइड गरेर लैजाउँ भन्ने चाहिँ मेरो ठुलो चाहना छ सो त्यो कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई सिलाबसहरूको विषयमा तपाईँलाई म सिकाउँछु र तपाईँले आफ्नो कोर्स पनि चेक गर्नुभयो त्यहाँ चेक एक्सेस भएछ कि छैन मैले सबमिट चाहिँ गरिदिएको थिएँ कोर्सहरू ओके सो सबभन्दा फर्स्टमा एक दुईवटा कुरा म तपाईँलाई सेयर गर्छु अब के छ भन्दाखेरि धेरै कुराहरू सिक्न छ धेरै कुराहरू यहाँभित्र सिक्न छ अब तपाईँको अब फाइनेन्सियल एजुकेसनहरू हुनसक्छ सोसल मिडिया यो विषयमा हुनसक्छ तपाईँको यो इन्स्ट्रक्टर र लिडरसिपहरूको विषयमा हुनसक्छ गोल सेटिङको विषयमा हुनसक्छ अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको धेरै कुराहरू एज अ तपाईँको इन्भेस्टिङ पार्टहरूको विषयमा सिक्नु छ होइन हामीले धेरै कुराहरू यहाँभित्र सिक्नु छ र त्यो सिक्दै पनि जाउँला र सब सबभन्दा फर्स्टमा भनेको मैले करिबन यो करिबन तपाईँको दुई चार वर्षको दौडानमा है दुई चार वर्षको दौडानमा चाहिँ एउटा मान्छे कसरी सक्सेस हुन्छ त त्यो रोड म्यापहरू मैले धेरै नै खोजेँ होइन र तपाईँको चाहिँ कुनै पनि फिल्डमा मान्छे चाहिँ कसरी सक्सेस हुन्छ त होइन यो कुरा सायद तपाईँलाई मैले पहिला पनि सेयर गरेको छु र यो एकदम जरुरी छ सर यो एकदम जरुरी छ कि सबैभन्दा पहिलो भनेको अब तपाईँ यो इन्डस्ट्रीमा आइसके पछाडि यो इन्डस्ट्रीको विषयमा बढीभन्दा बढी चाहिँ नलेज लिने इन्फर्मेसन लिने है सो तपाईँले कसरी सोसियल मिडिया म्यानेज गर्छ कसरी सोसियल मिडियालाई अप्टिमाइज गर्छ कसरी तपाईँको चाहिँ सोसियल मिडियालाई अब तपाईँको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न मार्केटिङ गर्छ त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ लिस्ट बिल्डिङ विशेष गरेर अब तपाईँले यो अनलाइन इन्डस्ट्रीमा विशेष गरेर लिस्ट बिल्डिङको कुराहरू अनि त्यस पछाडि लिड जेनेरेसनको कुराहरू ट्राफिकको कुराहरू सिक्दै जाँदाखेरि त्यो कुराहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्दै जानुहुन्छ त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के आवश्यक छ त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन र नलेज तपाईँले एक्वायर बढीभन्दा बढी चाहिँ इन्फर्मेसन एक्वायर गर्नु पर्ने हुन्छ है किनभने अब भनौँ न कुनै पनि साइटमा कुनै पनि सेक्टरमा हामी जाँदाखेरि पहिलो काम त हाम्रो भनौँ न इन्फर्मेसन नै त हो नि होइन सबभन्दा कुनै पनि क्षेत्रमा हामी जाँदाखेरि जब हामीले त्यो क्षेत्रको चाहिँ सबैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन र नलेज लिन्छौँ अनि त्यसलाई बल्ल चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामी तयार हुन्छौँ राइट सो त्यो कारणले गर्दा पहिलो स्टेप चाहिँ यो हुन्छ र पहिलो इन्फर्मेसन र नलेज लिने काम अब तपाईँले कहाँबाट गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मल्टिभर्सिटीको साइटबाट तपाईँले चाहिँ लगइन गरेर तपाईँले गर्नुहुन्छ स्टेप बाई स्टेप यसरी छ कुनबाट कुन जाने म तपाईँलाई त्यो पनि भनिदिन्छु सिकाउँछु यसरी तपाईँले आफ्नो मल्टिभर्सिटीको लगइन गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ आफ्नो सिरिजहरू चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ है यहाँ तपाईँले एक्वायर गर्नुहुन्छ यहाँ धेरै कुराहरू प्र्याक्टिकल्ली पनि हामी गर्न चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिकल्ली पनि तर अझ बढीभन्दा बढी चाहिँ यहाँ इन्फर्मेसन अझ गेन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट तपाईँले जस्तो यो फ्रन्टको तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो यो ड्यासबोर्ड लगतैको एउटा भिडियो हेर्नुभएको छ तपाईँले तपाईँले यो हजुर ड्यासबोर्ड लगइन भए पछाडिको तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको छ पुरै हेरेको छैन मैले हो यो पनि तपाईँले हेर्नु होला है यो पनि हेर्नु होला किनभने तपाईँ आज एउटा चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटी तपाईँले अब ओन गर्नुभयो तपाईँसँग ओनरसिप छ हेर्नुहोस् है अब अपकमिङ डेजमा यो प्लेटफर्ममा यहाँ भएको कुरालाई युज गरेर तपाईँ कहाँसम्म जाने त्यो तपाईँको कम्प्लिटली भनौँ न तपाईँलाई यो के अरे गाइडेन्सहरू सिक्वेन्सहरू दिने जिम्मा म छु हाम्रो इन्स्ट्रक्टरहरू हुनुहुन्छ होइन तर त्योभन्दा अझ बढी रेस्पोन्सिबल चाहिँ तपाईँ आफूमाथि नै छ है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अब इच एन्ड एभ्री कुराहरू तपाईँले मल्टिभर्सिटी ओन गर्नुभयो है वा मैले जहिले पनि यो सेयर गर्छु कि मल्टिभर्सिटी भनेको चाहिँ के हो भने नि यो सबैको लागि एउटा प्लेटफर्म हो क्या सर है मल्टिभर्सिटी भनेको चाहिँ सबैको लागि एउटा प्लेटफर्म हो साइमन राईको लागि पनि एउटै हो मिलान सरको लागि पनि एउटै हो एबिसिडीको लागि पनि एउटै हो न कि म साइमन राईले चाहिँ यहाँ राम्रो ड्यासबोर्ड पाउने मिलान सरले चाहिँ नराम्रो ड्यासबोर्ड पाउने भन्ने छैन नि त यहाँ है अनि अर्को भनेको चाहिँ अब भनौँ न साइमन राईले चाहिँ आफ्नो पर्सनल लिङ्क यहाँ हालेर चाहिँ सेयर गर्ने मिलान सरले चाहिँ के अरे भनौँ न साइमन राईको चाहिँ हुने मिलान सरको चाहिँ नहुने भन्ने छैन क्या बुझ्नु है तपाईँले यो इच एन्ड एभ्री कुरा तपाईँले चेक गर्नुभयो भने यहाँ हामीले कुनै पनि तपाईँको भनौँ न न त इन्स्ट्रक्टरको लिङ्क हुन्छ न त कुनै पर्सनल एउटा पर्सन व्यक्तिगत तपाईँको ब्रान्डिङ हुन्छ यो प्लेटफर्ममा यो प्लेटफर्म भनेको यसरी हामीले क्रिएट गर्न चाहिराखेका छौँ गरिराखेका छौँ यो प्लेटफर्म भनेको जो पनि आउन सक्छ सिक्न सक्छ आफूले एक्स्ट्रा भ्यालु मार्केटमा डेलिभर गर्न सक्छ या त यहीँभित्रको कुरालाई लिएर आफ्नो लाइफलाई अझ नेक्स्ट लेभलमा लानका लागि उसले प्रोग्रेस गर्नका लागि अगाडि बढ्न सक्छ सो त्यो मल्टिभर्सिटी भनेको चाहिँ बुझ्नुभयो सो अब भोलि अब यहाँ इन्स्ट्रक्टरहरू दर्जनौ आइसक्नु भएको छ अब उहाँहरू पनि कुनै समय कुनै समय सिकेरै आउनुभएको हो नि त अहिले के गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो भ्यालुलाई चाहिँ एक्स्ट्रा मार्केटमा डेलिभर गर्न खोजिराख्नु भएको छ आफ्नो क्षेत्रकोलाई चाहिँ एक्स्ट्रा मार्केटमा चाहिँ एड गर्न खोजिराख्नु भएको छ सो त्यस्तै तपाईँ पनि अब अहिले त त्यतातिर नजाउँ तर कुनै समय तपाईँ भोलि तपाईँ पनि त्यो लेभलमा जान सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नै ड्यासबोर्ड बनाएर आफ्नै इन्स्ट्रक्टर किनभने इन्स्ट्रक्टरलाई छुट्टै मल्टिभर्सिटीले प्ला ओ के अरे इन्स्ट्रक्टरको लागि छुट्टै ड्यासबोर्ड दिन्छ त्यो कुराहरू गरेर होइन एफिलिएटको लागि त अब तपाईँले ओन गरिसक्नुभयो आजैबाट तपाईँ अब एफिलिएटको लागि चाहिँ ओन क्यापेबल भइसक्नुभयो अब यहाँको कुरा तपाईँले एक्वायर गर्दै गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने ओके सो त्यो कारणले गर्दा मैले अघि तपाईँले के के सेयर गर्दै पहिलो इन्फर्मेसन इन्फर्मेसन र नलेज दोस्रो कुरा भनेको स्किल्स है स्किल्स जरुरी छ काम गर्नको लागि त सिप चाहियो होइन टन्न चाहिँ दिमागमा टन्न आउँछ इन्टरनेट मार्केटिङ एफिलेट मार्केटिङ के हो होइन एफिलेट मार्केटिङ कसरी गर्छ कसरी चाहिँ लेट जेनेरेसन गर्छ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न कन्भर्जनको पार्टहरूमा जान्छ प्रेजेन्टेसनमा कसरी जान्छ सबै कुरा छ तर स्किल छैन भने त काम लागेन कम्तीमा पनि सोसल मिडिया म्यानेज गर्न जान्नु पर्यो कम्तीमा पनि सोसल मिडियामा कम्तीमा पनि अल्टरनेटिभ डिजाइनहरू भए पनि जान्नु पर्यो कम् कम्तीमा अल्टरनेटिभ एडिटिङ भए पनि जान्नु पर्यो कम्तीमा तपाईँको भनौँ न तपाईँको चाहिँ युट्युब युट्युब होइन तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ ब्रान्डिङ त्यसलाई गर्न सक्नु द्याट इज स्किल्स है सो जान्नु पऱ्यो क्या दोस्रो कुरा भनेको स्किल्स इन्फर्मेसन प्लस स्किल्स र अब भोलि अब तपाईँले ट्रेड गर्न भोलि अब तपाईँको अझ मैले देखेँ तपाईँको ट्रे ट्रेडमा पनि धेरै इन्ट्रेस्ट रहेछ ट्रेडिङ साइडतिर पनि होइन सो त्यो त्यो कुरा भनेको गर्दै तपाईँले जान्न आवश्यक छ मान्छेले इन्फर्मेसन पनि लिने स्किल्स पनि डेभलप गर्ने दुईवटा तेस्रो कुरा भनेको एक्सन र डिसिजन भन्छ यो एक्सन र डिसिजन भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्ट गर्नु पर्यो होइन आएर मात्र हो त भएन नि त त्यसलाई चाहिँ मार्केटमा इन्स्ट्यान्टली एक्ट गर्न चाहिँ पर्यो र फाइनल्ली तपाईँले वाट एभर तपाईँले रिजल्ट पाउनुहुन्छ अथवा फाइनल्ली हामीले के पाउँछौँ त रिजल्ट पाउँछौँ हामीले डिसिजन हामीले डिसिजन एक्सन इम्प्लिमेन्ट गरिसके पछाडि त्यसले रिजल्ट दिन्छौँ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ यो फर्मुला तपाईँले पनि लेखेर राख्नु होला म तपाईँलाई यहाँबाट सेयर पनि गरिराख्छु यो अत्यन्तै मैले चाहिँ आफ्नो लाइफमा पनि भनौँ न भोगेर यो कुरा महसुस गरेर तपाईँलाई चाहिँ सेयर गरेको एउटा फ्रेमवर्क हो यो तपाईँले पनि यो राख्नु होला ओके सो यो ओभरअल यी कुराहरू चाहिँ भयो र अब भनेको अब तपाईँलाई अब इन्टरनेट मार्केटिङको यो इन्डस्ट्रीको फ्युचरदेखि लिएर यो इन्डस्ट्रीको फाइदाहरूको विषयमा सायद मैले तपाईँलाई भनिराख्नु पर्दैन तपाईँले यो सुनि पनि सुन्नु पनि भएको छ र सुनेर पनि आउनु भएको छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो इन्डस्ट्रीको यो फ्युचर होइन यति यति ठुलो छ यति राम्रो छ जस्ट हामीले यसलाई डेभलप्ड यसलाई अझ स्ट्रङ आफ्नो तर्फबाट आफ्नो साइडबाट कतिको बनाउन सक्छौँ त्यो मात्र हो सो त्यो कारणले गर्दा यसको धेरै बेनिफिट्सहरू छ धेरै बेनिफिट्सहरू छ इन्टरनेटमा अनलाइनमा है सो यो कुरा मैले तपाईँलाई सेयर गरिनँ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ म तपाईँलाई के गर्छु भन्दाखेरि अब तपाईँ कसरी बढ्ने त फर्दर अगाडि तपाईँ कसरी बढ्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ है त सर हुन्छ हाउ टु स्टार्ट फर्दर तपाईँको हजुर हजुर तपाईँको आवाज यो यो अहिले यो थियो नि अहिले तपाईँ टाइप गरेर आएको यो डिटेल्स के हजुर हजुर यो केमा पिडिएफमा छ क्या हजुरको यो मैले नोटमा नोटमा राखेको छ नोटमा मैले यो चाहिँ नोटमा राखेको छु सर नोटमा किन तपाईँलाई आवश्यक छ पठाइदियो तपाईँलाई नेट स्लो रहेछ सुनिराख्नु भएको छ सर सुनिराख्नु पनि हजुर हजुर सुनिराख्नु भएको छ सर ए सुन्नु भएको छ यो चाहिँ नोटमा राखेको यो चाहिँ नोटमा राखेको छ सर तपाईँलाई आवश्यक छ सर यो कुराहरू तपाईँलाई म यसबाट पनि के तपाईँको अब आफ्नो उसले आफ्नो विचार हजुर हजुर म म के अरे ल तपाईँलाई पछाडि पछाडि म तपाईँलाई यो पनि सेयर गरिदिन्छु जस्तै यहाँ मैले भनेको छु इन्टरनेट मार्केटिङ अथवा अनलाइन बिजनेसको फाइदाहरू यसको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मैले ट्याक ट्याक ट्याक यो नोट टु नोट लेखेर राखेको छु एउटा भनेको चाहिँ समय सापेक्ष समय सापेक्ष आफू त्यो इन्टरनेट जुन चाहिँ यो टेक्नोलोजी छ आज तपाईँको संसारको हेर्नुहोस् संसारको हरेक हरेक के अरे तपाईँको चाहिँ नम्बर वान नम्बर टू वर्ल्डको जति पनि चाहिँ कम्पनी छ त्यो टेक्नोलोजी बेस्ड कम्पनी छ हेर्नुहोस् है चाहे एमाजोनको कुरा गरौँ चाहे टेस्लाको कुरा गरौँ चाहे माइक्रोसफ्टको कुरा गरौँ संसारको लिडिङ कम्पनी भनेको टेक्नोलोजी बेस्ड कम्पनी छ सो so, यो टेक्नोलोजीहरू कसरी अगाडि बढिराखेको छ एटलिस्ट पनि तपाईँ इन्टरनेट इन्डस्ट्रीमा नै यो इन्डस्ट्रीमा नै रहिराख्नुभयो यो इन्डस्ट्रीमा नै तपाईँ खोज गरेर चाहिँ लागिराख्नुभयो भने आफू कम्तीमा तपाईँ अपडेट भएर केही न केही अगाडि बढ्न चाहिँ सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो हो जस्तो समय सापेक्ष जस्तो साइमन राई हिजो जब गर्थ्यो क्याफेमा गर्थ्यो त्यही क्याफेमा भएको है त्यही क्याफेमै हुन्थ्यो आज साइमन राईलाई न त फरेक्स थाहा हुन्थ्यो न त तपाईँको ब्लगिङ थाहा हुन्थ्यो न त युट्युबिङ थाहा हुन्थ्यो न त तपाईँको क्रिप्टो थाहा हुन्थ्यो न त स्टक मार्केट थाहा हुन्थ्यो यत्रो अपर्च्युनिटिजहरू साइमन राईले गुमाउँथ्यो है सो मैले भन्न खोजेको कुरा यहीँ स्टिक हामी भएर यो इन्डस्ट्रीमा नै हामी स्टिक भएर बसिराख्यौँ भने केही न केही हामीले समय सापेक्ष हामीले सिक्छौँ गर्छौँ त्यो भन्न खोजेको पहिलो कुरा दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ आफ्नो र अरूको व्यावसायिक वृद्धि र विकास गर्न भोलि कहीँ न कहीँ कुनै समय गएर तपाईँले बिजनेस स्टार्ट गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको फ्रेन्ड्सले सर्कलले तपाईँको चाहिँ बिजनेस सुरु गर्न चाहिँ गइराखेको छ होइन भने उनीहरूलाई उनीहरूलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले उनीहरूलाई कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँलाई म आज एउटा कुरा यहाँ सेयर गरिहाल्छु मैले प्राय म फ्री हुँदाखेरि के गर्छु थाहा छु म म विशेष गरेर बिजनेस लाइक बिजनेस हाउजेसहरूलाई कन्सल्ट गर्छु के सर कसरी बिजनेस हाउजेसहरूलाई कन्सल्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि म तपाईँलाई पछाडि हामी काम गर्दै गए पछाडि म तपाईँलाई सेयर गर्छु म प्राय फ्री हुँदाखेरि बिजनेस हाउजेसहरू रेस्टुरेन्टहरू यो फार्मेसीहरू अनि हिजो मात्र मैले एकजना यो सोसियल वर्कर हुनुहुँदो रहेछ धेरै ठाउँबाट उहाँले सम्मान पनि पाउनुभएको यो गुल्मी साइडमा उहाँलाई चाहिँ उहाँले पनि यो आफ्नो सोसियल मिडियालाई चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ मैले चलाउन सकिराखेको छैन जानिराखे रहेनछ भन्ने फिल भइसके पछाडि मलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो उहाँ उहाँलाई पनि मैले हिजो कन्सल्ट गर्दै थिएँ क्या भन्नुको अर्थ हामीले उनी हामीले राम्रोसँग सोसियल मिडियाको विषयमा जान्यौँ भने उनीहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि कन्सल्ट गर्न सक्छौँ उनीहरूलाई एडभाइस दिन सक्छौँ सल्लाह दिन सक्छौँ यो लिङ्कहरू चाहिँ तपाईँको मिल्ने छैन यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको व्यवसायमा ल्याकिङ छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ उनीहरूलाई कन्सल्ट गर्न सक्छौँ इभन भोलि त्यो कुरा त आफ्नै लागि पनि त चाहिने हो नि त सर हो कि नै आफ्नै लागि पनि चाहिने हो नि त सर कसरी इन्टरनेटलाई चाहिँ बिजनेस पर्पोज प्रयोग सो यो दोस्रो फाइदा भनेको यो अर्को भनेको इन्टरनेटमा इन्टरनेट यो बिजनेसमा हामी रहिराख्दाखेरि गरिराख्दा हुने फाइदा भनेको चाहिँ जुनसुकै समय र जुनसुकै ठाउँमा बसेर काम गर्न सकिने यो बेस्ट फाइदा लाग्छ सर हेर्नु अब हामीले जब गर्दाखेरि कति प्रेसरमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ एउटै ठाउँमा वर्षौँ आफ्नो चाहिँ हजुर वर्षौँ आफ्नो टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ तर यो फाइदा छ कि यो इन्टरनेट बिजनेसमा केही सिपहरू एक्वायर गऱ्यो भने केही नलेजहरू एक्वायर गऱ्यो भने हामी जुनसुकै ठाउँमा र जुनसुकै समयमा काम गर्न सक्छौँ त्यो बेस्ट अप्सन हो अर्को भनेको चाहिँ स्मार्ट वर्क पनि भयो है अर्को फोर्थ भनेको स्मार्ट वर्क पनि भयो है अहिलेसम्म हाम्रो कल्चरमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो सोसाइटीमा के छ भने काम भन्ने बित्तिकै तपाईँको आफ्नो शरीर आफ्नो बडी आफ्नो इनर्जी त्यही कुरालाई मात्र चाहिँ गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो मानसिकता छ नि त है तर अनलाइनमा तपाईँको अनलाइनमा चाहिँ स्मार्ट ढङ्गबाट चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी मान्छेलाई थाहा छैन कति धेरै अपर्च्युनिटी तपाईँको स्मार्ट ढङ्गबाट चाहिँ काम गर्न सक <coughs> काम गर्न सकिन्छ हजुर हुन्छ दस करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं जमीन कैसे आएगी सबसे पहले एक काम करो छोटा पैसा देके जमीन का आधा बयाना कर दो जिस दिन जमीन का बयाना करोगे ना उस दिन मेहनत करके अपने आप और काम करोगे आप आगे अपने आप बढ़ जाओगे फिर आप रोड़ी ईट पत्थर सीमेंट सब आ जाएगा अपने पास मजदूर भी आ जाएंगे पहला स्टेप तो लो आप पहले बड़े बड़े ख्याल लेकर कि वैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा अरे क्या हो जाएगा भाई पहला स्टेप ले नहीं रहे ऐसा हो जाएगा सर वो जब होगा तब देखी जाएगी अभी पहला स्टेप लो अभी आपको कोई मिलियन डॉलर का नुकसान नहीं हो रहा पहला स्टेप लेकर trust me start the first thing कौन जानता है कि आप इतना एक्साइटिंग इतनी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाओ उस इंसान के लिए कि वो आप में इन्वेस्ट कर दे और अभी आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ इसका Choosing the right web hosting is like choosing the right place for your website to live. You can share server space. How many guys have tried to set a goal and you had a goal, you went for it, and you achieved it, and you got your hand raised, whatever it was, you won a two comic club award, you you know made a million bucks, you won a state title, like whatever your your dream was, you got your hand raised, you had a goal, and afterwards you're like, huh. you ever felt that before? I always thought that happiness was going to come from me achieving the goal, from doing the thing, from getting my hand raised. Like that's what I always thought. I kept doing it and doing it and chasing it and chasing it and chasing it. It was crazy because I never got the value from that. Happiness because the state of consciousness proceeds from the achievement of one's values. Okay, how many of you guys was family a big value of yours? Okay, that's what brings happiness not the goal, not the destination, it's the journey. It's these different values. These are what actually bring the long term happiness. As I started realizing, I was like, oh my gosh, this is amazing. And I started thinking, wouldn't it be cool if we could be there when we died someday? So then listen to the people telling the stories about how, man, Russell fulfilled this value and this value and this value and this value. And then I started thinking more and more. I was like, man, wouldn't that be cool to write your own eulogy? If you wrote it, then you would know like the goal right? Because if I achieve this and this and this and this, and then at my funeral, they're like, man, Russell did this and this, how cool would that be? And so uh, I've been delaying this. You guys, my team, we've been talking about this for over a month. I've been delaying it, delaying it, delaying it. And finally, last night I sat down and I wrote my own eulogy. And it was hard. And I wrote it and I stressed about it, went to bed, and I woke up this morning and I read it. And um, uh, it was very emotional for me. I want to read it to you guys for a couple reasons. Number one, I hope somebody will read my funeral. But number two is um, afterwards, I'm going to have you guys each spend the next 45 minutes or so and write your eulogy based on the values that you hope that you can fulfill in this life. If this is where happiness comes from, the or the achievement of our values. Um, I want something, and I want something that I can take and I can read it every morning, or read it once or twice a week, and realize like this is the goal. This is the this is the thing the goal is not when you do comic clips, not when you say title, the goal is who I become. Like the practical application, the fulfillment of my values, who I became. That's why we're here on earth. That's the whole purpose. God doesn't care how many two comic awards <laughs> I win. He doesn't care how many state titles. He cares who I become. So this is showing my values. Like, did I become who I wanted to be? And so I'm going to read mine. I'm so scared and nervous about this. Um, this is a very vulnerable thing, but I'm going to do it anyway. Whew, okay. My name is Russell Brunson, and I loved my life. I always believed that the short window of time that God granted me to be here on earth was a gift, and I wanted to be a good steward of the time. Okay तपाईँ आउनुभयो सर हजुर हजुर हजुर ल अब चाहिँ ठिक हुन्छ <laughs> यो हजुर नेटले अलिकति कस्तो सुन्दैन कि अँ, अघि मैले के कुरा गर्दै थिएँ भने तपाईँलाई अब मैले यो सायद सुनिराख्नुभयो होला भनेर मैले सेयर गरिनँ तर यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ कि किन म यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्दैछु रिजन के हो त सबभन्दा मेन कुरा भनेको चाहिँ तपाईँ भनौँ न जहिले पनि हामी मान्छेले चाहिँ रिजन खोज्नुपर्छ भन्छ क्या है हामी मान्छेले चाहिँ रिजन खोज्नु अरे के आफ्नो लाइफमा यो एउटा तपाईँले साइमन सिनेकले लेख्नु भएको वाइ भन्ने एउटा पुस्तक पनि पाउनुहुन्छ अनि अर्को भनेको तपाईँको यो थुप्रै कुराहरू छ के तपाईँको रिजन्स हुन्छ नि तपाईँले हरेक कुनै पनि कामहरू अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि हरेक तपाईँले कुनै पनि स्टेप्सहरू चाल्दै गर्दाखेरि तपाईँको रिजन चाहिँ के हो त वाइ है रिजन के हो तपाईँले काम गर्नुको मोटिभ्स के हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ भन्छ क्या तपाईँ बुझ्नुभयो नि सो त्यस्तै अब तपाईँ यो यो इन्डस्ट्रीमा कदम चाल्नु भएको छ तपाईँको के हो त रिजन चाहिँ वाइ तपाईँको तपाईँले गर्न खोज्नु भएको किन त है सो त्यो रिजन चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ त्यो भनेको नै के हो त भन्दाखेरि तपाईँले गर्न खोज्नु भएको ठाउँको इम्पोर्टेन्स होइन बेनिफिट्स है सो त्यो विषयमा नै मैले तपाईँलाई सेयर गर्दै थिएँ सो तपाईँलाई सुरुमा भने नि त टेक्नोलोजीसँग बढ्न पनि हो रिजन तपाईँले किन अनलाइन गर्न खोज्नु भएको छ तपाईँले टेक्नोलोजीसँग बढ्नु पनि हो अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट व्यवसाय बिजनेस हाउजेसहरूमा कसरी इम्प्याक्ट ल्याउन सकिन्छ इभन भोलि तपाईँले आफ्नै बिजनेस सुरु गर्दा पनि कसरी चाहिँ बिजनेस सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू जस्तो हो हाम्रो यो उद्देश्य पनि यो छ कि भनौँ न बिजनेस मल्टिभर्सिटीको उद्देश्य भनेको नट ओन्ली तपाईँको forex trading not only stock market not only तपाईँको affiliate marketing not only blogging not only YouTubing मात्र नभएर तपाईँको हाम्रो बिजनेस ट्रेनिङ भनेर छुट्टै छ जुन चाहिँ तपाईँको एउटा जेरो लेभलको मान्छेले कसरी बिजनेस सुरु गर्ने भनौँ न एउटा तपाईँको चाहिँ कसरी आफ्नो बिजनेसको माइन्डसेटहरू चाहिँ तयार पार्ने होइन माइन्डसेट तयार पारेर कसरी बिजनेसलाई अगाडि बढाउने अनि बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बिजनेस एज अ तपाईँ बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने के के कुराहरू तपाईँले सोच्नुपर्छ होइन सो यी धेरै कुराहरू छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि बिजनेस हाउजेसहरूको लागि विशेष गरेर त्यो कन्सेप्ट त्यो क्ल्यारिटी पनि यहाँबाट मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मिल्छ अनि अर्को भनेको इन्टरनेटमा किन तपाईँले गर्ने भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ फ्रिडम हेर्नुहोस् मान्छेले मान्छेले लाइफमा खोज्ने भनेको फ्रिडम हो हेर्नुहोस् फेरि म तपाईँलाई यो रिपिट गर्छु तपाईँले लाइफमा के खोज्नुहुन्छ म फ्रिडम खोज्छु साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि मान्छेले लाइफमा खोज्ने भनेको फ्रिडम अब फ्रिडम भन्ने कुरा दुईवटा कुरामा म्याटर गर्छ सर दुईवटा कुरामा एउटा भन्ने टाइम फ्रिडम अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको मनी फाइनेन्सियल फ्रिडम भन्छ क्या है टाइम फ्रिडम भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि तपाईँलाई मन परेको समयमा काम गर्नु तपाईँलाई मन परेको समयमा डुल्नु तपाईँलाई मन परेको समयमा सुत्नु तपाईँलाई मन परेको समयमा चाहिँ होइन घुम्नु त्यो भनेको टाइम फ्रिडम हो सर भने अर्को फाइनेन्स फाइनेन्सियल फ्रिडम भन्छ अब फाइनेन्सियल फ्रिडम कसरी चाहिँ क्रिएट हुन्छ त एकैचोटि फाइनेन्सियल फ्रिडम क्रिएट त म्याजिकल्ली त हुँदैन तर एज अ हामी एन्टरप्रिन्यर्सहरू एज अ एन्टरप्रिन्यर्सहरू हामीले चाहिँ केही स्ट्रिम्सहरू सेटअप गर्दै जान सक्छ र मलाई मेरो एकजना ताइलो पेज मेन्टरले भन्नुहुन्छ average millionaires had more than seven plus income streams भन्नुहुन्छ क्या हरेक मिलिनियर्सहरूसँग चाहिँ five to seven plus income streams हुन्छ भन्छ अनि बल्ल चाहिँ फाइनेन्सियल फाइनेन्सियल्ली चाहिँ ऊ फ्री हुन्छ फाइनेन्सियली चाहिँ त्यो फ्री हुन्छ भन्छ हो नि त जस्तो हरेक मान्छेहरू तपाईँको भनौँ न अन्य सेक्टरमा जब गर्ने मान्छे कतिवटा इन्कम स्ट्रिम्समा चाहिँ डिपेन्ड हो एउटा इन्कम स्ट्रिम्समा डिपे डिपेन्ड भएको हुन्छ नि त तर हामी भोलि तपाईँले लेट्स सपोज बिस्तारै एकैचोटि यो फाइनेन्सियल फ्रिडम भन्ने कुरा क्रिएट हुँदैन सर होइन तर बिस्तारै भोलि तपाईँले ब्लगिङ सेटअप गर्दै जानुभयो युट्युबिङ सेटअप गर्दै जानुभयो त्यहाँबाट इन्कम स्ट्रिम्सहरू बढ्न थाल्यो फेरि भोलि तपाईँले चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ तपाईँले त्यहाँबाट सुरु गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि बिस्तारै त्यहाँबाट तपाईँले फरेक्सको काम गर्दै जानुभयो बिस्तारै तपाईँले चाहिँ अन्य अन्य सेक्टरमा step by step step by step तपाईँले काम गर्दै जानुभयो भने त तपाईँको त इन्कम एक्सपिरियन्स त सेटअप भयो नि त सर हो कि नै भनिसके पछाडि बल्ल तपाईँले अब फाइनेन्सियल फ्रिडम बिस्तारै तपाईँले क्रिएट गर्नुहुन्छ क्या सर र बल्ल तपाईँ सिङ्गल स्ट्रिम्समा तपाईँ डिपेन्ड हुनु भएन क्या तपाईँको तपाईँ तपाईँको फाइनेन्सियल सिचुएसन चाहिँ रिस्कमा भएन क्या कुनै स्ट्रिम्स गए पनि तपाईँलाई मतलब भएन क्या सो दिस इज कल मैले यो चाहिँ के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि लाइफमा मान्छेले खोज्ने भनेको फ्रिडम हो सर फ्रिडम हुन्छ मेरो पर्सनल भ्यू अफ पोइन्टमा एउटा भनेको फाइनेन्सियल फ्रिडम अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको टाइम फ्रिडम है अर्को भनेको चाहिँ हार्डवर्क भर्सेस स्मार्ट वर्क भन्ने कुरा गर्दै थिएँ अब तपाईँ हामीले गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि स्मार्ट वर्क हो होइन यो कुनै पनि भनौँ न अहिलेसम्म हाम्रो सोसाइटी कन्सेप्ट के थियो त भन्दाखेरि हामीले काम भनि भनिसके पछाडि आफ्नो पसिनै बगाउनु पर्छ आफ्नो के अरे जिउ नै माया मार्नु पर्छ त्यसरी तर त्यो मात्र चाहिँ अहिलेको समयमा छैन नयाँ नयाँ शैलीको स्मार्ट वर्कहरू गर्न सकिन्छ त्यो पनि रिजन हो है सो यो स्मार्ट वर्क गर्ने ठाउँ पनि हो प्लेस पनि हो अर्को भनेको चाहिँ तपाईँ नेसनलले मात्र काम गर्नुहुन्न इन्टरनेसनलले काम गर्दै होइन इन्टरनेसनलले काम गर्दै जानुहुन्छ सो त्यो पनि अर्को चाहिँ फाइदा भयो र अर्को भनेको चाहिँ आफ्नो सबभन्दा पहिलो स्टेप त यहाँबाट सुरु गर्ने हो सर तपाईँको यहाँबाट सुरु हुन्छ कसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो social internet marketer as an internet entrepreneur कसरी तपाईँले म्यानेज गर्ने यो स्टेपबाट जान्छ सो भनिसके पछाडि कसरी आफ्नै सोसल मिडियाबाट पनि फाइदा लिने होइन इभन आफ्नो भोलि अब तपाईँ कति अब फ्यामिलीले सोसल मिडिया अल्गोरिदम्स नबुझेर आफ्नो फ्यामिलीलाई सही ढङ्गले गाइड गर्न सकिराखेको हुँदैन होइन सोसल मिडिया भन्ने चिज यस्तो हो नि सर यसलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने यही नै चिज प्रयोग गर्न सकिएन भने ए नै हो बिग सो यहीँबाट मान्छे माथि पनि जान सक्छ यसले नै मान्छेलाई तल पनि जान सक्छ सो त्यो सबै किन हुन्छ त भन्दाखेरि एउटै रिजन यसको सही ढङ्गले यसको अल्गोरिदम्सले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा थाहा नभएर सो त्यही कुरा हामीले यहाँ सिक्छौँ तपाईँ यो पनि रिजन हो अर्को भनेको चाहिँ जस्तो यसमा राम्रो नै गर्न सकिन्छ मैले अघि नै सेयर गरिसकेँ अर्को भनेको तपाईँको गोल्स तपाईँ आफै हुनुहुन्छ सर आजदेखि होइन तपाईँ एज अ स्टार्टअप हुनुहुन्छ तपाईँ एज अ साइमन राई अथवा एबिसी इन्स्ट्रक्टरले यो गर्नु त्यो गर्नु भन्ने इन्स्ट्रक्टर त इन्स्ट्रक्सन त तपाईँलाई दिनुहुन्छ तर तपाईँले कतिको प्रेसर आफूले आफूलाई दिनुहुन्छ कतिको तपाईँले आफूले आफूलाई काम गर्नको लागि चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ सो यहाँ तपाईँको माथि कोही होइन तपाईँको बोस त्यो त्यो भएर तपाईँले आफ्नो बोस आफै हो है सेल्फ भन्छ नि सो त्यो पनि त्यो पनि फाइदा हो इन्टरनेटको चाहिँ काम अर्को भनेको चाहिँ तपाईँ त्यसमा भनौँ न मान्छेले चाहिँ तपाईँको कति वर्षौँ वर्ष चाहिँ तपाईँको पढेर लाखौँ करोडौँ खर्च गरेर मान्छेले पढेको हुन्छ अन्तिममा गएर ऊ के हुन्छ इम्प्लोइ बनिराखेको हुन्छ तपाईँले मेरो इएसबिआई e कन्सेप्ट हेर्नुभएको छ कि छैन सर इएसबिआई e कन्सेप्ट त्यो एकदम बुझ्न <laughs> त्यो इएसबिआई कन्सेप्ट म स्टिल पनि म आफैले प्रयोग गरिरहेको छु तपाईँले पनि प्रयोग गर्नुहोला इएसबिआई e कन्सेप्ट बहुत बहुतै त्यो हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो यहाँ के हो त भन्दाखेरि हामी तपाईँ इम्प्लोइ हुनुहुन्न तपाईँ सेल्फ इम्प्लोइडबाट स्टार्ट गर्नुहुन्छ फर्दर बिजनेस गर्दै तपाईँ एउटा इन्भेस्टिङ साइडमा जानुहुन्छ होइन सो यो कुरा पनि होइन अनि अर्को फाइदा त्यो पनि भयो अर्को भनेको चाहिँ आफ्नो सिप्स आफ्नो दक्षता आफ्नो लागि प्रयोग भयो अर्को भनेको चाहिँ हामीले इन्टरनेटलाई सही ढङ्गबाट होइन इन्टरनेटलाई गर्न पाइयो है लिभरेज भन्ने शब्द तपाईँले सुन्नुभएको छ होला पक्कै पनि अब बिजनेसमा अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला पहिला लिभरेज भन्ने बित्तिकै बिजनेसमा के हुन्थ्यो अरूको टाइम अरूको इनर्जी अरूको एक्सपर्टिज ज्ञान बुद्धिहरू प्रयोग हुन्थ्यो अहिले भनेको चाहिँ बिजनेसमा एउटा ठुलो टेक्नोलोजी इन्टरनेट हो है सो जति पनि जस्तो मैले तपाईँलाई कम्पनीमा आयो बिकज किनभने उसले इन्टरनेटलाई लिभरेज गर्न जान्यो अलिबाबा किन चाहिँ संसारको धनिक कम्पनीमा आयो किनभने इन्टरनेटलाई गर्न जाने हो माइक्रोसफ्ट किन आयो इन्टरनेटलाई यो कम्पनीहरूले चाहिँ लिभरेज गरेर फाइदा उठाइरहेछ भने हामीले पनि फाइदा उठाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ सर हामीले पनि सक्छौँ एलिबाबा एमाजोन माइक्रोसफ्टलाई पनि उत्तिकै प्रयोग गर्ने अधिकार हो र हामीलाई पनि उत्तिकै अधिकार हो तर यति मात्र फरक हो उनीहरू त्यही कुरालाई प्रयोग गरेर धनी भएको हामी भनेको कतिपय हामी मान्छेहरू चाहिँ हेरेको हेरेकै त्यति मात्र फरक अब भनेको हाम्रो अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि यो फ्रिल्यान्सिङ वर्ल्डमा यो इन्टरनेट मार्केटिङ यो अनलाइन इन्डस्ट्रीको वर्ल्डमा भनेको यसमा कुनै न भनौँ न म्याटर गर्दैन के होइन सर्टिफिकेट डिग्री म्याटर गर्दैन के तपाईँले कतिको आफ्नो जुनुन आफ्नो इन्ट्रेस्ट तपाईँ हामीले कतिको दिन्छौँ कतिको दिन्छौँ त्यो चाहिँ म्याटर गर्छ बुझ्नुभयो नि सो यसमा हामीले मेडिकेसन आफ्नो प्यासन कतिको चाहिँ यसमा दिन्छौँ त्यो चाहिँ म्याटर गर्छ न यसमा उमेर म्याटर गर्छ न यसमा कलर होइन मान्छेलाई चाहिँ एउटा भनाइ छ नि तपाईँलाई होइन मान्छेले चाहिँ शिक्षा होइन शिक्षाले होइन शिक्षाले चाहिँ महान बनाउँछ भन्ने एउटा भनाइ तपाईँले थाहा भयो भने मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ है सो यो पनि यो फाइदा नै हो रिजन होइन हामीले रिजन कष्ट हुँदैछौँ है अर्को भनेको अब घरमै बस्ने काम गर्ने भयो अर्को भनेको अब तपाईँ अब मल्टिभर्सिटीमा आउनुभयो तपाईँले आफ्नै मल्टिभर्सिटी यो सबैको एउटा साझा प्लान हो हामीले यसलाई कसरी बुझेर कतिको काम गर्ने त्यति मात्र हो फरक होइन no need company no need to create products भन्ने कुरा भयो होइन अनि त्यस पछाडि एज यो कुराहरू यही नै हो ओभरअल तपाईँ आफ्नो रिजनमा स्पष्ट हुनुभयो अघि हामीले रिजनको कुरा गऱ्यौँ कुनै पनि काम सुरु गर्नु अगाडि रिजन स्पष्ट तपाईँ किन काम गर्दै <laughs> स्पष्ट हुनुभयो <laughs> स्पष्ट हुनुभयो नि तपाईँ सो यसमा एक दुईवटा रिजनमा तपाईँलाई तपाईँलाई म थप्छु जहिले पनि सफल मान्छेले जहिले पनि पोइन्ट अफ भ्यूबाट मात्र काम नगरेर अरूको अरूको पोइन्ट अफ भ्यूबाट सोचेर पनि उसले चाहिँ काम गरेको हुन्छ भन्नुको अर्थ एउटा सफल हुनका लागि you have to you also others होइन तपाईँले तपाईँ सफल बन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको रिजनमा चाहिँ के हुन आवश्यक छ भन्दा भन्दाखेरि म अरूको ला आफ्नो लागि मात्र होइन म आफ्नो लागि त जे पनि गर्न सक्छु तर म अरूको लागि गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ मनमा राख्नुपर्छ है सर जस्तो हो तपाईँको भनौँ न होइन तपाईँ अब कसरी अब आफ्नो फाइनेन्सियल कुराहरूलाई आफ्नो फ्यामिलीको कुराहरूलाई ट्याकल गरेर आउनुहुन्छ मेरो लाइफमा एउटा रिजन के छ भने मेरो मेरो रिजन मध्ये के छ भने नि म म मेरो लागि होइन साइमन राई साइमन राईको लागि मात्र साइमन राईले स्ट्रङ बिहाइन्ड मेरो रिजन भनेको मेरो फ्यामिली अनि मैले अर्को काम गर्ने भने मैले सोसाइटीको लागि के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्ने हो क्या होइन मेरो रिजनमा चाहिँ त्यो पनि छ है सर अनि मलाई यो यो मलाई एकजना मेरो सोनु शर्मा सर हुनुहुन्छ होइन उहाँले मलाई यो सेयर गर्नुभएको थियो केही वर्ष अगाडि होइन मलाई त्यो त्यो फिल भएको छ क्या होइन अनि आफ्टर द्याट मैले पनि त्यो चाहिँ कहीँ रूपमा नबुझेर पनि गर्दै आएको थिएँ र अझ म त्यो कुरामा एकदमै क्लियर भएर अहिले चाहिँ म एकदम बढिराखेको छु कि सर तपाईँ क्लियर हुनुभएछ तपाईँको रिजनमा चाहिँ तपाईँको फ्यामिली पनि आउनु पर्यो कोही चाहिँ भनौँ न गरिब छन् कोही चाहिँ अथवा आफ्नो बेसिक निड्सहरू फुलफिल गर्न सकिरहेको छैनन् भने त्यो कुराहरू पनि तपाईँको रिजनमा आउनुपर्छ अनि मात्र तपाईँ स्ट्रङली भएर चाहिँ अगाडि काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा नै हो स्पष्ट हुनुभएछ अब हामी जाउँ यहाँ मेरो चार्जर सकिन लाने छ अब हामी कुरा जाउँ अब चाहिँ म तपाईँले के डाइरेक्ट गराउँछु भन्दाखेरि तपाईँलाई कुनबाट चाहिँ ट्रेनिङ सुरु तपाईँले आफ्नो चाहिँ लगइन गर्नुहुन्छ यसरी तपाईँले लगइन गरेर तपाईँ आफ्नो ड्यासबोर्डमा गइसके पछाडि तपाईँसँग नोट छ स्क्रिन आएन त हजुरको स्क्रिन सेयर गरेको ओके अब आउँछ होला पढ्नुहोस् है तपाईँसँग नोट र पेन पेन छ सर अँ छ ओके नोट द मेरो देखिराख्नु भएको छ है ओके सो तपाईँले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ आज तपाईँलाई तपाईँले चाहिँ के कुरा गर्न जरुरी छ भने सही सही ढङ्गले सोसल मिडियाको नलेज लिन जरुरी छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले एउटा खुसीको कुरा तपाईँलाई सुनाएँ कि सुनाएन मल्टिभर्सिटीले नयाँ लागि वान इयरको फ्री कन्टेन्ट प्रोभाइड गर्दैछ सर है त्यो पनि प्लस पोइन्ट भयो तपाईँको युट्युब च्यानल के कसो छ म त्यो मोनिटाइज अप्टिमाइज गर्नका लागि म तपाईँलाई मद्दत गर्छु वान इयर कन्टेन्ट तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छ मल्टिभर्सिटीले तपाईँको जसले गर्दाखेरि तपाईँको सोसल मिडिया अझ माथि जानमा अझ तपाईँको चाहिँ बिज जुन चाहिँ युट्युब बिजनेस चाहिँ मोनिटाइज हुनमा त्यसले पनि मद्दत गर्छ तपाईँले पुस गर्छ है त सर सो त्यो पनि म तपाईँले सेयर गर्छु तर अहिले त्यता केही केही विक केही मन्थ हामी यता केही काम त्यो कुरा पनि म तपाईँलाई गाइड गर्दै जान्छु है त सर सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ तपाईँले के गर्नुहोस् भने फर्स्टमा नै तपाईँले युट्युब ट्रेनिङ गर्नुहोस् नम्बर वानमा टिप्नुहोस् त तपाईँको तपाईँले पहिलो नम्बरमा तपाईँले फर्स्ट प्रायोरिटीमा के यसरी तपाईँले ट्रेनिङ गर्न आउँछ होला पक्कै पनि यसरी जाने अनि त्यस पछाडि क्लिक गर्ने अनि क्लिक गरिसके पछाडि स्टार्ट कोर्स गरेर स्टार्ट कोर्स गरेर तपाईँले टक्कसँग यसलाई फुल स्क्रिन गर्नुहोस् फुल स्क्रिन गरेर टक्कसँग सुरुमा इन्फर्मेसन मात्र लिनुहोस् होइन युट्युबले कसरी काम गर्दो रहेछ होइन इज एन्ड एभ्री कुराहरू सुरुमा मजाले हेर्नुहोस् मात्र अनि त्यस पछाडि तपाईँले यो सकाइसके पछाडि मैले यो कोर्स सके ल आज हामी लाइभ कोचिङ गरौँ भन्नु हामी बस्छौँ अनि तपाईँको सबै सेटअप गर्नका लागि म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु हुन्छ त्यसरी हुन्छ एउटा कुरा एउटा कुरा जस्तै यो युट्युबमा त्यही त युट्युबमा अब युट्युब त हामीले चलाउने तर त्यही त नि कस्तो खालको अब के भन्छ त्यसलाई कन्टेन्टहरू चाहिँ कुन टाइपको हाल्दा अब हामीलाई सजिलो हुन्छ होइन यो कुरा पनि तपाईँले सिक्नुहुन्छ यो युट्युब कोर्स सके पछाडि सोध्नु होला बल्ल यो पछाडि हामी कुरा ए हो ठिक छ होइन त्यो त हामीले त अब युट्युब बनायो भने त हामीले भिडियो नै चाहिन्छ नि त के किनभने पर डे दुइटा भिडियो त हाल्नै पर्छ चाहिन्छ हो त्यो विषयमा पछि हामी कुरा गर्छौँ अहिलेलाई त्यसलाई स्थगित गरेर अहिले ट्रेनिङलाई मात्र फोकस गर्नुहोस् तपाईँले ओके फर्स्टमा तपाईँले युट्युबको ट्रेनिङ फर्स्टमा युट्युबको है हजुर दोस्रोमा तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएको छ होला तपाईँले एडभान्स फेसबुक मार्केटिङ भन्ने ट्रेनिङ छ एडभान्स फेसबुक मार्केटिङ ट्रेनिङ तपाईँले यहाँ देख्नुभएको छ होला पक्कै पनि एडभान्स फेसबुक मार्केटिङको ट्रेनिङ तपाईँले दोस्रोमा ओके अनि तेस्रोमा ल अब तपाईँले तपाईँले के गर्नुहोस् भने चौथोमा तपाईँ थर्डमा तपाईँले एउटा त्यहाँ मिसन तपाईँलाई एउटा ट्रेनिङ म दिन्छु मिसन मिलिनियरमा प्राय हाम्रो फरेक्सको चाहिँ अब आउँछ है ट्रेनिङ है बुझ्नुभयो नि मिसन मिलिनियरमा चाहिँ हाम्रो फरेक्सहरूको ट्रेनिङहरू आउँछ मिसन मिलिनियरको ट्रेनिङ तपाईँले थर्डमा गर्नुहोस् अनि फोर्थमा फोर्थमा तपाईँले गर्नुहोस् तपाईँले फोर्थमा गर्नुहोस् कि एफिलिएट गर्नुहोस् एफिलिएट मार्केटिङ अनि फिफ्थमा तपाईँले गर्नुहोस् सेल्स ट्रेनिङ गर्नुहोस् है अनि सिक्समा अब बिस्तारै तपाईँले अब एडिटिङको गर्नुहोस् होइन भिडियो एडिटिङको अनि ग्राफिक डिजाइनको गर्नुहोस् अनि अनि त्यस पछाडि अरू यहाँ जस्तो त्यस पछाडि तपाईँले गुगलको गर्नुहोस् तपाईँले गुगल ट्रेनिङ गर्नुहोस् ब्लगिङ ट्रेनिङ गर्नुहोस् यसरी तपाईँले कन्टिन्युसली अब जति छ सिक्वेन्सियल्ली यो चाहिँ एउटा स्टेप्स भयो यसरी गर्दै गर्दै जानुहोस् तर हामी लाइभ कोचिङ चाहिँ जस्तो तपाईँ युट्युब सकिने बित्तिकै युट्युबको इन्स्ट्यान्टले हामी प्र्याक्टिकली काम गर्दै जान्छौँ है हेरेको हेरेकै मात्र गर्दै युट्युबको हेर्छौँ फेसबुकको सकिन्छ फेसबुक काम गर्छौँ त्यसरी प्र्याक्टिकल्ली गर्दै तपाईँको मिलाएर हामी अगाडि बढ्छौँ है त सर त्यसो युट्युब ट्रेनिङ जस्तो मैले हुन त यो हेरेर एक दिन एक दिनमा एक दुई दिन दुई दिन पछाडि ग्याप राखेर फेरि जोडिने हामी के के कस्तो तपाईँले सर्र एकचोटि युट्युबको सिरिज नै सकाइहाल्नुहोस् सकाउनुहोस् हेरेर मजाले के के कुरा मेरो मिस्टेकहरू छ के के कुरा हाल्नुपर्ने रहेछ सर्र एकचोटि हेर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि हामी कनेक्ट हुन्छौँ सर अनि त्यस पछाडि म्यानेज गर्नका लागि एक दिन लाग्छ दुई दिन लाग्छ फेरि म तपाईँलाई यसरी टाइम दिन्छु हुन्छ म हजुरलाई मेसेज गर्छु यो अब युट्युब अब यो ट्रेनिङहरू सिरिज तपाईँले भनिदिइसक्नु भएको छ होइन यो यो हेरेर अगाडि जानुहोस् भन्नुभएको छ नि त यो सिरिज हेरेर अनि म तपाईँलाई मैले भ्याइसक्यो भने तपाईँलाई फेसबुकमा होइन मेसेज गर्छु हुन्छ अब हाम्रो यहाँ धेरै च्याप्टरहरू एड हुँदैछ अब इन्स्ट्रक्टरको हामी ट्रेनिङ इन्स्ट्रक्टर र लिडरसिपदेखि लिएर धेरै सिरिजहरू आउँदैछ ठिकै छ अहिले यसलाई कन्टिन्यू गर्दै जानुहोस् होइन अनि हामी बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छौँ त्यही अनुसार हामीले काम पनि अगाडि बढ्छौँ है त सर हुन्छ ल हुन्छ हामी छुट्टौँ है त सर अहिलेलाई ए हुन्छ ल म यही सिरिज हेरिदिइहाल्छु ल हुन्छ गुड नाइट सर